¿Están listos, chicos? Vamos a tocar la introducción de Bob Esponja. Acción. Un, dos, tres. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Y todos juntos. Mi nombre es Julián, esto Me encanta Cantar, el miércoles, y sábados suscribite, compartilo, ponle like al video y nos vemos en el próximo programa. Chau, chao.